Evet, burada bizden bu sistemi çözmemiz ve grafiğini çizmemiz isteniyor. Çok güzel oldu kafiyeli. Çözmemiz ve çizmemiz. Evet, neyse. Eski yaptıklarımızı hatırlarsak, denklem sistemini çözmek dediğimiz şey, iki denklemede uyan x ve y değerlerini bulmak demektir. Bunu yapmanın bir yolu, denklemlerden birindeki x'i veya y'yi, diğer denklemdeki aynı değerin yerine yazmaktır. Böylece iki denklemede uygun bir çözüme ulaştığınızdan emin olursunuz. Alttaki denklemle başlayalım. Elimizde y eksi x eşittir 5 var. Elimizde bu varken y'yi bulmak gayet kolay. İki tarafa da x eklememiz yeterli. x ekledik. Sol tarafta pozitif x ve negatif x birbirlerini yok ettiler. Ve elimizde y eşittir 5 artı x kaldı. Bunu yapmamın amacı, Diğer denklemde y gördüğüm yere bunu hemen yazacağım. y yerine 5 artı x koyabilirim yani. Diğer denkleme bakalım, onu turuncu ile yazayım. 9x artı 3y eşittir 15. İkinci denkleme göre düzenlersek, y 5 artı x demektir. Yani turuncu denklemdeki y'nin yerine 5 artı x koyabiliriz. Böylece iki denkleme de uymuş oluruz. Hemen bunu yapalım y'nin yerine 5 artı x, yani 9x artı 3y eşittir 15. Aslında 9x artı 3 çarpı y, ikinci denkleme göre y 5 artı x, yani şuraya y yerine 5 artı x koyacağız. 3 çarpı 5 artı x eşittir 15 artı 3x. Şimdi sadece x'i bulmaya çalışalım. Kalan 9x artı 3 çarpı 5 yani 15 artı 3 çarpı x yani 3x eşittir 15. 9x ve 3x'i ekledik, 12x etti, artı 15 eşittir 15. Şimdi iki taraftan da 15 çıkarıyoruz, böylece x'ler kalıyor solda sadece. Bunlar birbirini yok eder, elimizde kalan ne olur? 12x eşittir 0. Şimdi iki tarafı da 12'ye bölüyoruz. x eşittir 0 bölü 12. Diğer bir deyişle x eşittir 0. Evet, x eşittir 0. Peki, eğer x 0 ise y nedir? Bu iki denklemden herhangi birine x değerini yerleştirip y'yi bulabiliriz. Eğer x eşittir 0'ı ilk denkleme koyarsak, 9 çarpı 0 artı 3y eşittir 15'i buluruz. Şu zaten 0. Yani 3y eşittir 15. Peki, iki tarafı da 3'e bölelim. y eşittir 15 bölü 3 eşittir 5. Yani y eşittir 5. Diğer denklemde de aynı sonucu verip vermediğini deneyip görebiliriz. y eşittir 5 eksi 0 eşittir 5. Yani x değeri, bunu yeşil yapalım, x eşittir 0 demiştik ya, y eşittir 5 Bunlar iki denklemi sağlar. İlk bölüm bitti. Şimdi ikinciyi yapalım. Grafik çizme. İkinci denklemi çizmek çok kolay. Zaten bu denklem y eşittir mx artı b formatında. Ya da tekrar yazalım. x ve 5'in yerini değiştirelim ve şimdi tamamen mx artı b şeklinde. y eşittir x artı 5. Yani çizginin y ile kesiştiği yer 5'miş. Peki, 1, 2, 3, 4, 5. Ve bir eğimin olması gerek değil mi? Görünmüyor olsa da x'in önünde bir 1 var. Yani x 1 ile çarpılıyor. Şuna benzemesi lazım. Bakalım nasıl çizeceğiz. Evet, evet işte buna benzer bir şey. Eğimi 1. Yani 1 geri, 1 aşağı. 1 ileri, 1 yukarı. Fena olmadı, güzel. Bu çizdiğimiz şuradaki denklem oluyor. Şimdi üstteki denklemi çizelim. Bunu mx artı b şekline getirelim. Yani eğim kesişim şekline. Onu da yeşil yapalım. Elimizde 9x artı 3y eşittir 15 var. Peki, burada yapabileceğimiz sadeleştirme, her terimi 3'e bölebiliriz. Her şeyi 3'e bölersek denklem daha kolay olur. Ne kalır? 3x artı y eşittir 5. Şimdi iki taraftan da 3x çıkarıyoruz. y eşittir eksi 3x artı 5 denklemimizin en basit haliymiş. İlk denklemin eğim kesişim şeklindeki hali aynı böyleymiş. y eşittir eksi 3x artı 5. Eğer bunu çizersek, evet, y ile kesiştiği yer ne, neymiş? 5. 0'a 5. Eğimi ise eksi 3. Yani 1x değerine karşılık y değerinde aşağı doğru 3. Ya da 2 ileri 6 aşağı. 2 ileri gittik. 2, 4, 6 da aşağı indik. Evet, bu çizgide böyle bir şey oluyormuş. Evet, buna benzemesi lazım. Gördüğünüz gibi bu sistemin çözümü iki çizginin kesiştiği nokta. İki denklemde sağlayan x ve değerlerinin birleşimi. Şuradaki pembe çizgi ya da kırmızı ne derseniz bu denklemi sağlayan bütün x ve y değerlerini gösteriyor. y eksi x eşittir 5 denklemindeki. Yeşil çizgi ise ilk denklemi sağlayan bütün x ve y değerlerini gösteriyor. İki denklemi sağlayan tek x ve y ikilisi ise kesiştikleri nokta oluyor. Biz cebirdeki yerine koyma özelliğini kullanarak çözüme ulaştık. Bu durumda x 0'a eşit, y 5'e eşit. x eşittir 0, bu x ekseni, y orada 5'e eşit. Hoşçakalın.